Herr Bert ist bekanntlich ein absolutes Allround-Talent. Als Pastor Bert meistert er jeden Gottesdienst. Durch seinen klassischen schwarzen Taler strahlt Pastor Bert jede Menge Sicherheit und Gelassenheit aus und reduziert damit auch Stress bei auftretender Nervosität. Zum Stressabbau kann er zusammengeknautscht werden und trotzdem verliert er niemals sein Lächeln. Denn durch seine Materialeigenschaften nimmt er anschließend seine Ursprungsform wieder ein ob als Geschenk für die Kirchengemeinde oder den Pastor selbst. Pastor Bert sorgt stets zuverlässig für ein Lächeln im Gesicht. Überzeugen Sie sich selbst von der Squeezies Qualität und bestellen Sie noch heute Ihr Muster.